वेलकम फ्रेंड्स मैं डॉक्टर जीतू मिश्रा और मेरे साथ uh, क्या नाम है शिवराज शिवराज ना शिवराज uh, आज फोर्थ सेशन है यस थर्ड थर्ड तो शिवराज मेरे पास नेक पेन के साथ आया था जो कि हमें पता था कि कितना भी नेक पेन हो फाइव सेशंस में ठीक हो जाता है तो बट uh, ये रिसेंटली पिछले दो तीन दिन से नहीं आया और शिवराज अपनी प्रॉब्लम बताओ और आपको कैसा लगता है कि सर्दियाँ या ठंड ने आपको ज़्यादा अफेक्ट किया है compare to Your normal activities So basically, my so I have a very active lifestyle, and due to that, I arm wrestle, I do pull-ups and all. There's this nerve going down my neck, which connects my shoulder to my spinal cord, and उसकी वजह से होती है ना टिंगलिंग सेंसेशन दैट वो वो पेन में कन्वर्ट हो गई है and that pain is unbearable like I can take pain I have good tolerance but ये नहीं ले पा रहा हूँ and I can sleep properly for the last 20 days I haven't been able to sleep and first two sessions when I took it felt really good but वो गैप जो मैंने ले लिया ना बीच में उसकी वजह से वो सारा प्रोसेस जो हीलिंग प्रोसेस है वो मेरे से डिले हो गया है और इसमें इसने दो तीन दिन पहले क्या किया था house So I so I do breath work. So मैं I took my shirt off, like I was bare bare bare shirt, and I was standing in the middle of the ground जब पे सात छः सात डिग्री होगा temperature and I stood there for ten minutes so So maybe उसके से थोड़ा और aggravate हो गया and I shouldn't have done that. Yes. So viewers ये video मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि आप में से भी कोई किसी को बैक पेन हो नेक पेन हो कोई भी पेन हो मेक श्योर sure कि आप सर्दी से बचें उस पार्ट को अच्छे से ढक के रखें मैंने इनको भी एडवाइस किया कि मफलर पहने ताकि गर्दन कवर्ड रहे जो भी वीकर मसल्स होती है वो सर्दी में एक्सपोज होने की वजह से बहुत जल्दी थक जाती है और पेन करने लग जाती है और ये एक या दो दिन या तीन दिन तक दिक्कत दे सकती है तो मेक श्योर sure कि आप विंटर्स में अपने आप को अच्छे से प्रोटेक्ट करें शिवराज के लिए भी मेरी यही एडवाइस है हम्म। और देखते हैं कि आज कितना इसका एडजस्टमेंट करते हैं आप लोगों का एडजस्टमेंट पसंद है I feel already good after the physio ये हां दूसरा फील ऑलरेडी तो जब स्टमक पे हाँ। तो जब भी इस कंडीशन में आए तो बहुत ज़्यादा हाथ से काम ना करें ताकि मसल्स को ज़्यादा स्ट्रेस आउट ना करें स्किन को ज़्यादा स्ट्रेस आउट ना करें easy I'll exhale now that moment. Yeah. And my hands you can put it anywhere relax them या very good. Easy. Nice. Nice. Okay, turn towards me. Back is very stiff here. Nice. Göster. Easy. Liebe Flügel straight. Relax. Easy. Bring it out. Nicely done. Easy. Yes. So um, we can feel that कि neck तो खुला है but shoulders या dorsal spine काफी restricted है so you should be exercising more for dorsal spine जो बताया सो थैंक यू व्यूअर्स अगर आपको हमारा वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो make sure to comment like and share and if you have any queries you can ask us in the comment section thank you